partner da drži sa dve ruke, da period te dori, na ovakav način. Još je U principu isto. ovaj, hvata, e, nogama se krećete u kosu nazad. Znači krene zadnja noga, pa krene prednja, pa se ona koja je postala prednja privuče. Znači noge se kreću isto u početnom delu. A, kada pata drži jednom rukom, ona je sprečava da se ja štiti tom rukom, tako da je nevjerojatnije će drugom rukom da zamahne kamenje. Zbog toga, ova ruka ne ide dok noge idu u nazad, ne ide ovako. Jer dok ja uradim ovako, on će da dođe ka meni. Zato ova ruka ide u pokretu šolne čike uzdor na gore, tako da on, iako ju zamahne, ja se čuvam tom rukom, da li vidite, to je jedan razlog, znači da vas ta ruka čuva, a drugo, ta ruka i kolena koji idu ovako, spuštaju partnera, gledajte. Da li vidite, ovde ja ovako mogu da radim nešto drugo ako mi To nemojte raditi, to vam sad Znači, pogledajte, ovo je gore, gore, gore. A, kada drži sa dve ruke, ne može da vas udari rukama, ali a, vama takođe treba pokret da bi, znači taj gore dole. Sad to ne mora da ide tako visoko kao malo pre, dovoljno je ovako. Ali, druga važna stvar je da nije ovako, drži me, samo jedan za sad, to sve je sve jedno, da je neko sve, nije ovako, jedan, pa sad dva. Zbog toga što kad vi uradite ovako jedan, bez obzira što je malo otišlo dole, da dva može bude u vas. Zato je to jedan. Znači, kao da vam se ruke odbiju od poda. Jedan, da li vidite? Svejedno je da li je jedne ili dve ruke i odavde idete tamo gde ovo. Probajte jedan. A, trebalo bi da iskoračite zadnjom nogom unapred, znači uklizava prvo prednja, da iskoračuje zadnje i kad spuštate ruke, kada vam zadnja noga stane, u isto vreme treba da stanu i ruke i vaše i partnerov. Znači, ovo je gledajte, nije Znači, ovo je ovo. I ovako. Znači, Kad ovo stane, vaše noge treba da stoje, a ne tek onda da stižu noge ili da stižu ruke i tako da, da kasnije. E sad, odavde, da on ne bi ustao, ovo je njegov tok, vidite, nemojte ovom rukom da gurate ovako dole, jer sečete ovaj tok, tako da ako ovo gurate, on će da ustane, ako je jači, neću ni pokušati da ga zadržim. Međutim, ako ova ruka radi ovaj pokret, bridom palcem i malim prstom, a ova ruka ovaj pokret i kuk ovako, probaj da ustaneš, sad ne može da ustane. E sad, ako bi prome, pustio ovu ruku da uhvatim Yonghyo, on će da ustane pa može da mu udari laptom ovako. Zbog toga u ovoj poziciji ova ruka uvija na dole i ovako pomaže tok. Vidite? Sad ja mogu opustim ruku, ovo ne može da ustane. I onda ovu ruku okrenem i uhvatim ovako i uvrnem na spolje, kroz lakat. Onda pustim, ovu ruku uhvatim ovako, pa uvrnem na unutra. Znači ovo uvrće na spolje, ova na unutra. I sad prođem na Probajte. Ruku kad pustite pravo dole, ona normalno pada ovako. Ona ne pada normalno ovako na vašu osu. <laughs> Razumete? Zato što ako iskoračite ovako i kad ova noga staje, ako vaša ruka krene ovako, vi njega gurate da se on okrene. Normalno je da kad iskoračite, ova ruka padne ovde, ova ruka padne ovde. Znači, gledajte, odavde je ovo. Da li vidite? Znači, nije ovo. Ako je ovo, on je ustao. On u ovu poziciju dolazi kada ja uradim ovo, I sad stavim ruku, pošto je on pod dejstvom poluge, ja sad stavim ruku ispred svog centra. I sad radimo onu promenu. Sad probajte da uradite tu promenu dok nas sila reakcije diže od pologe. Znači, kada uradim ovo, sila reakcije diže i mene i njega od pologe. I znači, sve treba da uradite u tom momentu. Probajte. U ovoj poziciji pred spuštanje partnera, partnerov tok je ovaj ovako. Međutim, ne možete da uradite ovako i da slušite partnera. Zašto? Zato što kad uradite ovako, a tok je ovako, očigledno da se u ovom momentu kod lakta sudari vaše usmerenje sa partnerovim usmerenjem. Tako da, vrlo je teško ovo uraditi. Jedino ako vas pusti ili ako ste mnogo jači. Zbog toga, vaš kuk ide u smeru toka, a ruke vodu iz ovog smera ka laktu, a telo vam ide pravo. I sad ga je lakto. Da li razumete? Odu dijagonalno lakto. Dođi, uh, e, sedite se, dođi ispred, dobro. Neka se skupi. Mislim, pogledajte, uh, malo se samo ukoči. Vaše, ne ne da te spusti. Znači, ako guram ovako pravo, a njegov njega nije tek tako da ga spusti. Međutim, ako ovo ide tamo sve, s ove, znači ako idem s ove strane lakta, teško mi je i njega da Međutim, ako sve uđe s ove strane lakta, da spustim ruku ovako. Probajte. Da, je li bilo šta slika i to što vi vidite pokaže a, e, njegov i moj osjećaj. Zato uglavnom osim neke informacije sva ta slikanja i to baš nisu mnogo korisni, osim ono da znate šta, kako otprilike šta je bilo. Pogledaj, ja ne radim ovde kad hoću da promenim ruku, ne guram ja njemu ovo, ne pravim ja njemu polugu nikio. Dođe god. Poluga nikio je ovo. To jest, ovo teram ovim smerom, ovo teram ovim smerom i hoću to da spojim. To je nik. Ja njemu ne radim Nikio. Ako bi radio Nikio, neću ga spustim na Nikio, neću ga spuštam na Jom. Znači, gledaj. A, znači, ne radim ovo, nego kako držim, radim malim prstom i bridom ovo. Znači, ne idem sa ove strane na njega, nego idem sa ove strane na njega. Ovim. Znači ja ga samo palcem držim da on ne može da promeni poziciju. Međutim, moj mali prst i brid rade ovaj pokret. To je kao onaj pokret oduzimanja noža na sankiju, ko se seća. To sad nije Znači, gledajte, ovo je, nije sad kad odete u tenkap, vi se udaljite od partnera. I partner vam kad spustite ruke u toj poziciji, ostane ovako, daleko od vas. Znači, ova noga, zadnja, treba da dođe kod partnerove noge. I na izgled sam ja ovde sada daleko, međutim kada uradim tenkan, ja ostanem blizu uz njega. Vidite. E sad, druga greška kod tenkana je što vama partner kad stanete da promenite ruke, sa glavom stoji s ove strane. Da se sećate, ovo je pozicija kao za iri. Odavde je veoma teško kad ja promenim ruke da nastavim u tenkan. To znači, ovde ste trebali da uradite još pokret kukom u smeru ovog toka, da njegova glava krene na suprotnu stranu. Kad njegova, da kad njegova glava krene na suprotnu stranu, kada promenite ruke, onda dođete do ove pozicije. Znači, ovo savijete ka svom centru, a njegova glava, pošto je krenula tamo, onda je ovaj ugao e, manje od 90 stepeni. I onda ova uvrće ovako, ova uvrće ovako, ista ona priča, i kup ide opet s ove strane u njegov ovako. I onda njega spusti. Znači, gledajte, ne? još jednom, posle ovog dela, kad ga završite tenkan, nije ovde, jer odavde možete samo nasijete i ribi napred, već morate da uradite dodatan pokret kukom da on krene ovamo, zatim je promjena i u smeru vama. Vidite da imate dobar ritam, znači bez žurbe, ali da teče. Možda će iz kretanja da dolazi, e sad, a, e, Probat ćete par puta ovako da partner kad e, uhvati, proba da gurne ovako kroz vas. A vi morate da imate, pošto usmerenje kroz njega morate da imate mnogo pre nego što partner krene, dosta puta sam govorio o toga, znači kasno, e, o tome, kasno je da uspostavite tok kad je partner krenuo da on već prošao. Znači vaše usmerenje kroz njega mora biti mnogo ranije nego što se on pokrene ka vama Tako da kad se pokrene i proba da prođe, treba bi da ne može. To znači ako je brže krenulo, ne može se desiti ovo. Razumete to? Znači probaćete ovo i sa dve ruke je ovo. Trebalo bi da ne može da prođe kroz vas, ako je vaše usmerenje dobro. I posle par puta probajte lagano. Znači, kann. Provete. Ova ruka i dalje uvrće i vode kroz lakat i ova druga ruka uvrće i bode kroz lakat. Znači fiksacija može da bude ovakva, a može da bude i ovako. Znači, u ovoj poziciji da ova ruka uvrne. Kada ta ruka uvrne, e, ovde postoji jedan dugačak nerv duž koske povrtice, ima ih dve, znači duž ove. Znači koske povrtice normalno stoje ovako. Kad ih uvrnete, one ovako dođu u ovaj pokret. To znači ako njegova ruka stoji ovako, sa dlanom na gore, mogu ovdje pritiskam koliko god hoću, ne mogu mu nađem taj deret. Međutim, kada ovo uvrnem, ova koska dođe u ovu poziciju, da li vidite, i znači ova ruka kad uvrne, ova koska dođe u ovu poziciju, a onda ova ruka dok uvrće sa ovim delom iza, znači ova jagodica ispod kažipsta, pošto se ovaj nerv tu pojavio, vidite ako bi ga palcem, mogu da nađem i palcem da ga pritisnem ovako, evo vidite, onda njega to boli. E, onda taj nerv pritisnem sa tom jagodicom ovako. Postoje ljudi, naravno, koji to mogu da izdrže, zbog toga ova ruka i dalje ubija i tera gore, tako da delujete na njegov ranu. Tako da ima dva dejstva, ova ruka kad uvrne i radi ovo ide ka ramenu, a ova ruka kad pritisne <laughs> ide kroz nerv. Pravite? Taj je tek dve ruke, Riote Dori, isto ili Vitenka.